мезгил мезгили менен өзгөрүп туруучу электромагниттик талаанын таралуу процесси электромагниттик толкун электромагниттик толкундар 300 000 км секундада ылдамдыкта тарайт толкун узундугу термелүү мезгилине барабар убакытта электромагниттик толкун басып өткөн аралык